Hola abuela, no sé dónde te encuentras Donde estés, espero que me pueda observar Te he buscado por todos lados Te he soñado y me he despertado llorando Me levanto pensando en ti En cómo yo pude seguir sin que estés Si pudiera volverte a ver otra vez Daría lo que fuera por un abrazo más Sentir ese calor que mi corazón extraña sin pensar Porque sigas a mi lado y no despertar buscándote Soñándote, rezándote todos los días me estoy ahogando y muriendo componiendo esta melodía sin encontrar una salida en mi mente estás presente Mi único deseo es poder verte Después de la muerte Sigo luchando por ti Por la promesa que te hice al tu morir Te estoy cumpliendo Mi corazón y mi mente al pensarte Se derrumba por completo Es complejo todo lo que siento desde tu partida, este vínculo que tenía Nuestras almas algún día por fin estarán reunidas Dame paz, Visítame mis sueños y dime que desde arriba me podrás cuidar Y en serio no comprendo cómo sigo con esto Con este fuego que me quema desde adentro A veces pienso que pierdo la cabeza Porque cuando pienso en ti me invade la tristeza No me alcanzan las palabras para decirte todo lo que mi corazón anhelaba Tanto tiempo, tantos miedos que todavía no he superado Tantos recuerdos que me conmueven al pensarlo Tantas estaciones de invierno que han pasado yo Extraño estos momentos y no tener que recordarlos en mi pensamiento Pensamiento que me atormentan Que grita con fuerza porque estoy buscando respuestas Doy vueltas y vueltas a intentar sanar heridas muertas Porque por mucho que camine y me pierda sé que conlleva Porque en mis sueños aparece para darme una salida Para seguir luchando por mis metas A veces quisiera tener la certeza de poder sentirte cerca Es más en vez de recordar, poder observar que estás orgullosa de mí De poder verte feliz y poder decirte al fin Te amo, abuela